Bienvenidos a Marihuana Television News. Este mes despedimos el año a lo grande visitando un cultivo de marihuana legal en España. En Top Cultivo resolveremos nuestras dudas sobre el cultivo de exterior en invierno. En nuestra nueva sección Ecomaría, Juanjo Jimeno nos enseñará a hacer bokashi. Además estaremos en Colombia en la Expo Medewid y conoceremos la nueva tienda de Sensi Seeds en Barcelona. ¡Empezamos! acabamos el año con una noticia de última hora, y es que ya hay sentencia para el caso de Fernanda de la Figuera, a la que han condenado a nueve meses de prisión y a siete meses al resto de la Junta Directiva de Marías por María. En unos días seguro que tendremos más noticias. Lo que sí que está claro es que esta sentencia se recurrirá hasta conseguir la absolución de la abuela marihuana y defender los derechos de pacientes, cultivadores y consumidores. En España seguimos sin gobierno, pero la vida sigue. Mientras algunas organizaciones ponen sobre la mesa sus propuestas de regulación, como el Observatorio hizo recientemente en el Hash Marijuana Angel Museum de Barcelona, otros, como ICERS, cierran el año presentando estudios realizados en CCCs o afinan sus proyectos para el nuevo año, como en el caso de CONFAC otros se ven obligados a poner en marcha mecanismos de subsistencia como Energy Control, que en su delegación Madrid acaban de lanzar un crowdfunding para mantener su servicio de asesoramiento y análisis y poder enfrentar los tiempos que corren. ¿Qué pasa, Peña? ¿Quieres ganar 500 euros? Pues nuestros amigos de Delicious Eats han preparado un pedazo de sorteo con 500 eurazos de premio. ¿Cómo conseguirlos? Pues solo tienes que pasar por su cuenta de Instagram y seguir las instrucciones. Súper fácil. Además, si entras en su web, consigues 2x1 en todas sus variedades, tanto de Delicious Seeds como de Wall of Seeds y Samsara Seeds. Solo hasta el 6 de enero. ¡Corre! Como veis, en este país la suerte en el cannabis, como la lotería de Navidad, no se reparte a partes iguales. Y mientras que autocultivadores y asociaciones son puestos en tela de juicio, ya se pueden contar con los dedos de las manos las licencias concedidas para el cultivo legal de cannabis. Una de ellas, con fines de investigación, es la que ostenta la Universidad Politécnica de Valencia. Y Marihuana Televisión hemos tenido acceso a este cultivo para conocer en qué se está investigando. ¿Os gustaría verlo? Estamos en la Universidad Politécnica, en, el COMAB, Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana. Pues las líneas de investigación que tenemos actualmente, pues una de ellas es eh, la mejora genética de, del cannabis, sativa para determinados aspectos. Estamos desarrollando con, la empresa Gen Trading por ejemplo, pues, eh, el desarrollo de variedades con distintos perfiles de fitocannabinoides, tanto mm. con perfiles de reducido nivel en THC, alrededor del 0,2 o menor, y que tengan altos contenidos en CBD, como pues, las últimas variedades desarrolladas en que tienen niveles eh, nulos del THC y niveles pues, lo más elevados posibles de, otros fitocannabinoides como el, como el CBG son dos tipos de variedades que, pues, que se han estado desarrollando, pero también tenemos algún otro convenio con esta empresa en el que estamos trabajando en el desarrollo de protocolos de cultivo in vitro, de micropropagación, así como el de generar nueva variación que pueda ser de interés para, para distintas cosas, tanto para generar nuevas plantas con hábitos de crecimiento distintos, plantas que puedan tener un interés ornamental, o, un interés por ser enanizantes, por distintas aplicaciones. Muchas veces son materiales que no plantean problemas porque tienen el THC por debajo del 0,2 incluso nulo, pero sí que hay veces en que tienen el THC más elevado, entonces pues tienen que estar confinadas y hace falta pues unos, eh, un control mm, del cultivo, del confinamiento del cultivo y no solo eso, al cabo del año pues hay que hacer unos informes a la Agencia Española del Medicamento pues, de cuántas plantas han tenido, qué actividades se han hecho, eh, también les informamos de si han habido publicaciones, porque una cosa de las que hacemos también con, con Gen Trading es que no es normal con, con, muchas empresas o no es lo más frecuente, pues sí que publicamos nuestros trabajos científicos. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar un programa de mejora genética basado en una secuencia de cruzamientos y selección lo cual nos ha permitido identificar una nueva variedad de cannabis con niveles nulos de THC, que es el fitocannabinoide con efectos psicotrópicos, y sin embargo teniendo unos niveles muy interesantes de otro fitocannabinoide que es el CBG, con unas aplicaciones medicinales muy importantes. Las dificultades sobre todo en, en, la primera línea, porque en la segunda línea de cultivo in vitro trabajamos con materiales que tengan el THC por debajo del 0,2, porque no solamente está implicado nuestro grupo de investigación, que es quienes tenemos el permiso para cultivar materiales que tienen el THC por encima de 0,2, sino otros grupos de la universidad que no lo tienen. Entonces ahí eh, estamos trabajando con materiales que no plantean problemas, pero en el caso de la, de la primera línea, sí que pues, hemos tenido que pedir un permiso a la Agencia Española de Medicamento, que, que, que disfrutamos de este permiso, pues si no recuerdo mal, desde el 2014. Y problemas no, sino pues poco pues, las reacciones de la gente cuando sabe que estamos trabajando eh, con este tema. Aunque ya habían trabajos científicos de hace años que hablaban de las virtudes de, ciertos fitocannabinoides, pues ha tenido mucho impacto porque para muchas personas hay determinadas enfermedades pues que, que, pueden ser una solución. De hecho, en los últimos meses he tenido pues, alrededor de creo que unas tres llamadas de gente, eh, además un poco triste, de gente desesperada que quería que viniera para administrarles yo eh, esta variedad, cuando pues yo no, que decir, no, trabajamos a ese nivel, eso es otro nivel que es ya el diseño de medicamentos, el diseño de, fármacos, de protocolos que, no es en lo que trabajamos nosotros, pero sí que ha tenido mucho impacto hasta incluso en ese campo. Qué interesante, una de estas investigaciones ha dado como resultado panaqueya, la primera variedad de cannabis sin THC, 0.00% y altísimos contenidos de cannabigerol, 18% de CBG y que fue presentada en la Feria de Las Vegas por la empresa española Hemp Trading. Las semillas y los clones de esta variedad se distribuirán en el mercado americano de la mano de Tesoro Genetics, empresa especializada en el cultivo de semillas de cáñamo y CBD de alta calidad, y Front Range Biosciences, una compañía de tecnología agrícola destinada a proporcionar soluciones sostenibles vamos a Top Cultivo, donde aclararemos algunas dudas y preguntas acerca del cultivo de cannabis en invierno. aunque la temporada de exterior se produce durante el periodo de primavera-verano, también es posible cultivar aún con el descenso de temperaturas, siempre y cuando vivamos en una zona donde las temperaturas no registren mínimas demasiado bajas. Por ello, hoy queremos daros algunos consejos para todos aquellos cultivadores que os atreváis a cultivar en invierno. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía Mac Witt desde Sevilla. Mac nos pregunta, ¿puedo cultivar en exterior en invierno? Hola Mac, Claro que puedes cultivar en invierno en exterior. Lo único que tendrás que tener en cuenta es que deberás darle más a y mimos si quieres tener unos buenos resultados. Con el cultivo de cannabis en exterior en invierno no conseguirás las mismas cuotas de producción que en la temporada de verano, pero sí que es cierto que puedes conseguir cosechas bastante provechosas. En invierno nos encontraremos principalmente con dos problemas básicos, una menor cantidad de horas de luz y una bajada de las temperaturas acusada. Lo único bueno que tienen ambos problemas es que tienen solución, aunque tal vez el de la luz es el que más contratiempos te cause. El cannabis necesita de un mínimo de horas de luz para poder desarrollar todo su ciclo completo. Por ello, en invierno, al ser el día más corto, las plantas tienen menos tiempo para desarrollarse, por lo que si no se les ayuda con luz artificial no veremos esos cogollos prietos que estamos buscando. Para ello, lo mejor será que les aportemos al caer el sol un par de horas más de luz durante tres semanas. Ten en cuenta que esto será vital si no quieres tener plantas enanas que apenas lleguen al palmo de longitud. Con la temperatura el tema es más simple. Basta con que cambies tus macetas de exterior blancas por unas negras para que retengan mejor el calor del día. Y si ves que las mínimas descienden mucho durante la noche, tienes varias opciones. Desde hacer un pequeño invernadero en el que guarecer las plantas, a adquirir plantas térmicas que suban y aporten unos grados más a tu cultivo. Si ninguna de estas opciones te convence, siempre puedes meter tus macetas dentro de casa durante la noche. La producción, como te hemos dicho, no será la misma, pero probablemente gracias al frío podamos tener mucha más resina que en otros cultivos de temporada. Así que Mac, si eres capaz de aportarles esos extras que necesitarán tus plantas durante el invierno, te aseguramos que en unos meses tendrás algunos cogollos para almacenar. La siguiente pregunta nos la envía Araña desde Alicante. Araña nos pregunta, ¿cómo puedo aportarle luz extra a mi cultivo de exterior? Hola Araña, Aportarle luz a tu cultivo de exterior en invierno hará que tus plantas no se queden enanas y crezcan alrededor de 20 centímetros más, con lo que conseguirás unos cogollos más grandes. Desde la germinación, para evitar que florezca, tenemos que alargar artificialmente la duración de los días hasta las 14-16 horas. Como en invierno anochece a las 5 o las 6 de la tarde, hay que engañar las plantas iluminándolas desde el atardecer hasta la medianoche. La idea es que el cannabis no tenga el periodo de 12 horas de oscuridad que produce y desencadena a la floración hasta que no sea lo suficientemente grande como para dar una buena cosecha. Para ello bastará con una luz fluorescente o de bajo consumo de 15 vatios por cada metro cuadrado de cultivo. Unas 3 o 4 horas más desde la caída del sol a lo largo de 4 a 6 semanas. Este tipo de luces poseen una cantidad de luz suficiente para evitar que la planta florezca, pero no para que crezca y se desarrolle. Este sistema funcionará siempre que contemos con un espacio, balcón, terraza o jardín bien soleado. De esta forma, el sol es el que se ocupará del crecimiento de la planta y la luz artificial tan solo de que no empiece la floración. Si no tenemos acceso a un lugar donde les dé el sol de forma directa, las plantas necesitarán mucha más potencia de luz artificial. Si no les añades esta luz artificial, la planta comenzará a florecer tan pronto como su tamaño se lo permita, siempre que tenga pocas horas de luz, dando lugar a plantas raquíticas y muy pequeñas que, aunque crezcan, no tendrán la fuerza suficiente como para producir cogollos. Por ello, lo importante es que consigamos que la planta tenga 16-18 horas de luz diarias, con varias horas de sol directo y pueda seguir creciendo sin empezar a florecer. Una vez tenga el tamaño deseado para que florezca, tan solo tendrás que dejar de aportarle esta luz adicional y esperar la producción de cogollos que tal vez sean más pequeños que en temporada, pero de una mejor calidad. La última pregunta nos la envía Enano de Mordor, desde Almería. Enano nos pregunta, ¿qué variedad autofloreciente muy productiva me puedes recomendar? Si quieres una variedad productiva, la Magnum de Budasit seguro que no te defraudará. Magnum de Buda es un híbrido a tres vías fruto del cruce entre las variedades más potentes y productivas. Su vigorosidad hace que posea un crecimiento rápido con múltiples ramificaciones de las que obtendrás múltiples y pesados cogollos en la etapa de floración. Por sus dimensiones no recomendamos su cultivo en interior en macetas grandes. Su gran tamaño hace aconsejable en espacios reducidos usar contenedores pequeños ayudando así a controlar su altura. Esta planta alcanza su máximo esplendor en exterior Sembrada en suelo o en maceta grande, crece vigorosamente, convirtiéndose en un auténtico monstruo, que hace al cultivador preguntarse si realmente es automática. Los aromas y sabores de esta variedad son de trazo fresco y especiado, con notas dulces e inciensadas. Su explosiva potencia irá creando un subidón cerebral hasta llegar al punto de risa incontrolable, por lo que es perfecta para pasar un rato entre amigos. Así que, enano, si lo que quieres es una genética autofloreciente y muy productiva, la Magnum de nuestros amigos de Budasid será la opción correcta. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os haya sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y buenos humos! Y si lo que os gusta son las variedades americanas, no os podéis perder a la potente Hammerhead de Fat Panda Seeds. Hoy en la review vamos a hablar de una de las variedades de American Abyss que más me gustan por su productivo y eufórico efecto. Hoy os presentamos la Hammerhead de Fat Panda. Hammerhead proviene de un cruce entre las famosas White Rhino por Medicine Man, proporcionando al consumidor la ayuda suficiente para conciliar el sueño o aliviar dolores. En cultivo, produce cogollos grandes y gruesos con diferentes coloraciones que contrastan con la capa de tricomas blancos que se consigue a final de floración muy productiva tanto en interior como en exterior. En cuanto a sus propiedades organolépticas, no pasan desapercibidas, ya que sus aromas inundarán tu jardín. Estamos ante una variedad con una amalgama de sabores muy complejos, notas picantes y aromas frutales, con texturas y matices dulzones muy agradables. En cuanto al efecto, estamos ante una variedad muy utilizada en el ámbito medicinal, ya que es perfecto para todos aquellos usuarios a los que les cuesta dormir, ya que su potente high aportará un fuerte y agradable efecto calmante. Bueno, yo os dejo aquí que voy a probarlo. Si queréis probar esta u otras variedades del catálogo de American avis corre y entra ya en su web, no os arrepentiréis. Ahora nos vamos a Medellín, Allí nos aliamos con los medios canábicos colombianos, 420, Bogotá Radio, La Guía 420 y La Voz del Cannabis para ofreceros este reportaje desde la Expo Pero Aquí estamos en Expo Medewit 2019 con 420 Bogotá Radio, La Voz del Cannabis, La Guía 420, estamos la mayoría de los medios que le metemos todo acá, faltan unos poquitos, pero en el corazón, a todos, Canal Morada, Canábica, canábico y todos los que me hacen falta. Soy Camelia Gutiérrez de 420 Bogotá Radio y nada, una chimba estar acá todos y una uh. chimba que nos sigamos todos, apoyemos la cena canábica. Acuérdense que esto no es solo industrial, no es solo medicinal, también somos los recreativos, los activistas, todos los que estamos metidos en esto, emprendimientos de Bogotá, de Medellín, de Cali, del extranjero, todos acá metiendo la ficha del cannabis medicinal en Colombia, no en ningún otro lugar, en Colombia. Colombia, papá. Eso. La Expo Medellín sin duda alguna eh, sigue siendo el evento que puntea la, lista de, los más top en nuestro país. Eh, siempre será un honor venir a la ciudad de la eterna primavera. Este siempre para mí personalmente será un gusto poder llegar y encontrar eh, tecnología, temas innovadores. Eh, claramente la, parte de los, de los seminarios, los congresos, las ponencias a la altura de la cocarda, como se dice, eh, respondiendo como siempre con un target de profesionales impecable. y sumado a eso también la posibilidad de encontrarnos con grandes oportunidades que, que, que, hacen parte del mismo encuentro de la Expo Medellín. Y sea esta la oportunidad de la Expo Medellín para visibilizar, por supuesto, y poner en en la mesa también de diálogo, en las pantallas de, de televisión, en los displays de cuántos medio de, comunica de tecnologías hay, eh, el tema de que el cannabis está evolucionado, de que hay otras maneras de vivirlo y que claramente nosotros escogimos en el cannabis un proyecto de vida y nada, las comunicaciones tienen su magia, yo creo que de aquí podrán decirlo, enamoran, cautivan y no te vas. y agradecido chicos, ¡Eh! ¡Ah, Lion Circus, ahí en la casa. Los parceros de Lion son parceros que nos han estado apoyando, los medios, los eventos, patrocinadores. no, no Hay una cosa que súper importante, súper importante acá es no solo la construcción de tejido social, sino la construcción de emprendimientos y de redes de emprendimiento. Entonces, no solo nosotros como medio, sino también los chicos que están empezando emprendedores, como digamos los parceros de que estaban acá hace un ratico de Sativa Live, parceros de Milo G Black, incluso las fundaciones como Fundalúa y otras fundaciones también vienen acá a generar redes de emprendimiento en las cuales todos podamos crecer y a partir de ahí también hay crecimiento social. Otra cosa muy bonita, muy bonita que me parece muy puntual de este evento es que no les sesgó la cara al consumo recreativo, que es algo a lo que la industria y en eh. general la sociedad está generando un miedo. Tengamos en cuenta una cosa, el cannabis es una planta, es una única, no hay una planta que sea medicinal y otra que sea recreativa, es la misma y la recreación hace parte de la salud, de la salud mental y la salud mental es salud física. Entonces no podemos sesgar y este es un evento que nos abre la puerta tanto a los consumidores recreativos aunque acá no haya consumo, porque también se abre la puerta a quien no consume, a quien viene con su familia. Ahorita vimos una señora con dos niños, entonces... Eh, exactamente. Ah, sí, hay alguien con un bebé también. Entonces es un evento tanto para familias como para consumidores medicinales y recreativos y todos tenemos un espacio, un espacio respetuoso, un espacio para compartir y para construir esta industria y este movimiento que nos va a generar beneficios económicos, beneficios en cuanto al empleo, porque ya se está generando empleo, nos va a generar espacios, nos va a permitir hablar de consumo responsable no solo de cannabis, sino de otras sustancias que también se acercan, como los hongos, como los ácidos, que también han demostrado tener cosas medicinales y también los vamos a tener siempre en el radar. Entonces acá también se da espacio para debatir sobre todas estas cosas. Entonces me parece una chimba de evento y me parece una rechimba y quiero hacer mucho énfasis en que es la primera vez que estamos varios de los medios acá este, reunidos. ¡Eh! les, contamos que en este momento, mientras hacemos acá una alianza muy bonita, nos, acabamos de, nos acabamos de encontrar con Henry Muñoz, quien es el organizador principal de esta expo, Expo Medewit 2019, cuarta versión, que es súper importante. Y queremos saludar a don Henry, primero que todo agradecerle y que nos cuente un poquito de ¿Cómo nace Expomedewi? ¿Cómo es este hijo? ¿Y cómo te sientes tú este año? con cuatro años el bebé y con una alianza de <laughs> medios tan grande que nunca se había visto en Colombia, don Henry. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la Marihuana TV y la gran alianza que está haciendo con 420 Wi Bogotá. Aplaudimos esa gran alianza y también agradecemos a todos los medios de, que hoy se encuentran en la ciudad de Medellín. Muy agradecidos y muy contentos de estar en esta cuarta versión de Expomedewi. Ha sido un éxito total. Más de 10.000 personas se encuentran en la ciudad de Medellín. Muchos médicos, muchos científicos, más de 25 científicos se encuentran. Más de 40, 120 charlas gratuitas que hemos tenido en nuestra Expo Medellín. Unas charlas con personajes importantes como el doctor Lumir Janús, que, que hoy se encuentra en la ciudad de Medellín, hablando de su gran descubrimiento que es la materia de la anandamida. Igualmente tenemos científicos de Israel, científicos de Canadá, científicos de Estados Unidos. Y bueno, Uruguay, Chile, me acabo de encontrar con el doctor Majal Zamora, nos ha encontrado también el doctor Paul Stanford. Y bueno, una serie de conferencistas de talla internacional se encuentran hoy en la ciudad de Medellín. Podéis buscar el podcast completo que hicieron nuestros compañeros de Colombia en La Voz del Cannabis. Más de una hora hablando de lo que más nos gusta y, como no, el recreativo no podía faltar. Y justo en ese momento, pues en Colombia estamos bastante bloqueados con nuestros derechos y políticas a nivel recreativo. Por supuesto que es una gran apertura del cannabis medicinal, la industria y todo lo que se está formando, pero es un llamado también a los usuarios, es un llamado también a los activistas de que tenemos que reunirnos y que tenemos que eh, sentarnos en una mesa porque las políticas cada vez están siendo más cerradas para el tema recreativo. En Colombia en ese momento, portar, consumir eh, te tiene una multa, ¿cierto? Y sé que eso pasa en muchos países, pero tenemos que empezar a abrir mucho más el diálogo, mucho más la información de uso de cannabis recreativo, porque cannabis medicinal es algo formidable, salva la vida de muchos, pero recreativo no exactamente, el recreativo también es una parte importante. No fumen en los parques porque ya nos pueden multar con 850 mil pesos colombianos y eso es un salario mínimo. Uh. duro. Pero tenemos derecho a 20 plantas eso está sobre el papel, pero uno ha encontrado muchos amigos autocultivadores en nuestra red de autocultivadores que se le han entrado a la casa y por tener cinco plantas no, no tiene ningún riesgo jurídico, pero te arrancan las plantas y te las llevan, entonces no es tan así. Nosotros tenemos el derecho de portar 20 gramos de marihuana, pero hay muchos vacíos jurídicos en Colombia, porque no te dicen dónde la puedes comprar, no te dicen no, la puedes transportar ni te dicen dónde te la puedes fumar. México, tras el aplazamiento de la ley sobre el cannabis, se enfrenta a la recta final para su inminente regulación en abril. El próximo 30 de abril es la fecha límite y definitiva para que el Senado de la República apruebe la regulación de la cannabis o marihuana para uso comercial, medicinal y adulto. Es hora ya de que el pueblo mexicano pueda ejercer su libertad en este tema y también que se le quite la prohibición a esta planta extraordinaria. ¿Quieres conseguir unos cogollos como estos? Pues para conseguir la máxima potencia de tus cogollos, Canaboom, tras más de un año de I más D y pruebas, ha conseguido fabricar un producto vanguardista y único en el mercado, Superboom Compactor. Superboom Compactor es el complemento perfecto para tu red boom o para multiplicar los resultados de cualquier potenciador de final de floración que puedas encontrar en el mercado. Un cóctel explosivo en forma de abono sólido que puede utilizarse en todo tipo de sustratos, tierra, coco, incluso en algunos sistemas de hidroponía, tanto en cultivos de exterior como de interior. Lo aplicaremos en la quinta, sexta, séptima y octava semana de floración y maduración a una dosis de 5 a 10 gramos por cada 10 litros de agua. Además se puede utilizar solo o en conjunto con otros nutrientes de floración controlando siempre la EC. Con Superboom Compactor conseguirás los mejores resultados que jamás hayas visto. La mejora en tus flores serán evidentes a partir de la segunda aplicación y te sorprenderá enormemente. Porta enzimas, activa y aumenta los procesos enzimáticos de la propia planta, por lo que es una auténtica explosión de beneficios al final de la cosecha. Flores con más tamaño y con más azúcar, más compactas y con un incremento increíble de peso. Además, los cogollos ganarán en aroma y aceites esenciales. Mm. Ya sabes, si quieres ser la envidia de tus amigos, no puede faltar Super Boom Compactor de Canaboom en tus riegos. Este mes, en Ecomaría, nuestra sección más ecológica, aprenderemos a cómo hacer bocashi. Hola a todos y a todas, bienvenidos a la sección de Ecomaría. Mi nombre es Juanjo y vamos a enseñaros cómo hacer vosotros mismos vuestros propios productos. Si recordáis en el programa anterior os enseñamos cómo activar una base madre de microorganismos. En esta ocasión vamos a enseñaros cómo hacer bokashi. El bokashi es una palabra que viene de origen japonés y es una fermentación a través del salvado de arroz, junto con microorganismos de montaña. Hace unos días nos paseamos por la montaña y recogimos una cantidad de hojarasca, un poco de tierra, de microorganismos de la montaña. Esto lo que tenéis que hacer es recoger entre la capa de arriba y la última capa ya junto al suelo, que observaréis que incluso se ve blanco o gris, que son ya hongos que están eh, en fase de descomponiendo lo que es la materia orgánica, hay que recogerlo, si puede ser, de diferentes zonas para no dañar el lugar y para tener más cantidad diferente de microorganismos los cuales activaremos en un cubo cerrado que se pueda cerrar herméticamente, junto salvado de, en este caso, salvado de arroz, aunque podéis utilizar salvado de trigo, salvado de avena, cualquier tipo de cereal. Utilicemos también para darles energía la melaza, utilizaremos eh, leche de vaca en esta ocasión, podéis utilizar también yogur o suero de leche, que lo vamos a utilizar para activar lo que son los lactobacillus. Utilizamos también un poquito de levadura y Vamos a utilizar esta vez también en la mezcla eh, microorganismos activados de la vez anterior. También hemos pensado en esta ocasión formar esta mezcla con tierra arcillosa de la zona para ver si así podemos activar los microorganismos que mejor nos van a ir para nuestra zona de cultivo. Muy pronto podrás ver el programa completo en nuestro canal de YouTube en la sección Ecomaría, así como la nueva entrega del coleccionista de cannabis con Miguel Jimeno. Pues nada, nos hemos venido a Sonavis una vez más a uno de sus eventos y mirad con quién estoy, dos grandes breeders, con Mario Belandi y Miguel Jimeno. ¿Qué tal? Muchas gracias. He visto algún vídeo tuyo por Marihuana Televisión y nada, muy interesante todo el tema de tus genéticas y demás. ¿Cómo ha ido el evento? Muy bien, contento de estar aquí, doy las gracias a dos grandes amigos <clears throat> que han tenido la amabilidad de invitarme. Y, no sé, tú me dirás si te ha gustado lo que he dicho. Sí, sí, ha sido muy interesante, nos ha dado bastante masterclass acerca de cómo han ido sus genéticas, cómo las ha creado y evidentemente preguntado por Miguel. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo ha ido el evento, tío? Hombre, la verdad que para mí un placer hacer de anfitrión a un amigo como Mario y demás una persona de su talante y su, trabajo y su trayectoria, ¿no? Y también mostrarle ese trabajo a la gente, para mí que sabes que siempre me gusta ayudar a divulgar, pues un placer, que voy a decirte. Pues nada, chavales, ha sido un placer estar aquí una vez más con Mario y Miguel y esperamos vernos en el siguiente evento, en Asonavis. Hasta luego. No faltéis. Si no sabes qué regalar estas fiestas y estás por Barcelona, Aquí tienes una buena recomendación. Pues nada, venimos del museo y nos pasamos por la nueva tienda de Sensi, que la verdad es que está muy guapa. Y para que nos lo cuente, tenemos a Ana. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Ya has visto que una reforma a la tienda, ¿no? ¡Qué pedazo de tienda! Sí, sí, eh, sí, de unido nos ha costado unos cuantos meses adaptar este espacio, bueno, recuperar este espacio que también forma parte del Palau Mornau, el mismo edificio que el museo. Eh, entonces, bueno, hemos dado en valor un poquito eh, la parte arquitectónica, pero también complementando con todo lo que es el banco de semillas en Y nada, desde septiembre que estamos aquí abiertos al público. Sí, he flipado, me ha encantado la reforma. ¿Y qué? ¿Tenéis algunas novedades, verdad, aquí en la tienda sobre productos y demás? Sí, tenemos toda la gama de productos del Banco de Semillas Sensi Seeds, ¿no? el Banco de Semillas completo, todos los productos de CBD, merchandising, pero también contamos con otras marcas como Marley o Mr. Nice, donde ofrecemos pues, productos derivados de la planta. Qué guay. Y me ha chivado un pajarito también que tenéis algún eventillo preparado, ¿no? En breves estamos acabando de trabajar la agenda de 2020, pero podemos avanzar que el viernes 17 de enero, con motivo de San Canuto, celebramos un café de debate aquí en el museo, colaborando con la CANFAC, eh, organizamos un café de debate donde se hablarán diferentes, ah, diferentes activistas canábicos hablarán sobre el presente, el pasado y el futuro del cannabis en España, o sea, un tema muy candente y muy interesante. Pues chavales, una cita imperdible, el 17 de enero, San Canuto, con la gente de Sensi y el museo. Y nada, voy a darme un rulite por aquí, a ver si veo algún regalo para estas navidades. Pues ya sabéis, tomad nota porque del 18 al 20 de enero se reivindica San Canuto en muchas ciudades, como Barcelona o Madrid. Y atentos, porque el próximo 18 de enero conoceremos a los ganadores de la 23 Copa de la Marihuana de AMEC, la más antigua de España, y para ello seguro que montan una de las buenas. Fue en el 97 y aquello fue una revolución, porque era la primera copa que se hacía en España y entonces pues todos los medios de comunicación, todos los periódicos, las televisiones, le dieron mucho bombo, la policía se enteró y como era algo nuevo pues fue un poco así incómodo para ellos y mucha policía, cacharon a mucha gente e incluso a un, vamos, no era el presidente, pero era el portavoz de la asociación que era el que salía en la televisión dando, pues se detuvieron y se pasó la noche en el calabozo que al final no le pasó nada, pero bueno, el sustillo te lo llevas. Y fíjate, ahora pues hay un montón de copas por España, todo el mundo celebra la copa, con muchas modalidades, y no pasa nada, aquí seguimos tan contentos. Y el plato fuerte de enero lo pondrá THC Valencia con su décima Cannabis Cup el 24 y 25 de enero y en la que, como no podía ser de otra forma, encontrarás a toda la cruz de Marihuana Televisión. ¡Os esperamos! No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 188. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita. Y recuerda visitar cáñamo.net y la revista Cáñamo, que este mes publica su número 265 con regalito y lo último de la cultura canábica. Ah, y la marihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices, Feliz año nuevo y hasta pronto. Estamos aquí en el Senado de la República y este es el inicio de una experiencia nueva y extraordinaria. El primer Parlamento Abierto Digital Aquí estamos con Sara Snap y su maravillosa planta. Ella es una de las pocas personas en México que puede ejercer su libertad. Dinos por qué. Así es, soy una de las 11 personas que tiene un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es un proceso, eh, es, es un derecho que no todos tienen acceso justo porque nos falta una regulación completa. Es indispensable que ustedes nos ayuden diciembre, enero, febrero, desde su casa tranquilamente, contesten las preguntas que les vamos a hacer en parlamentoabierto.info y ayuden al Senado a construir una ley a la altura de lo que México necesita. ¡Feliz Año Nuevo!